Ora lasciatemi tranquillo. Ora abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi e voglio solo cinque cose, cinque radici preferite. Uno è l'amore senza fine, la seconda è vedere l'autunno. Non posso vivere senza vedere che le foglie volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno, la pioggia che ho amato, la carezza del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l'estate, rotonda come un'anguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi. Matilde mia, ben amata, non voglio dormire senza i tuoi occhi. Non voglio esistere senza che tu mi guardi. Io muto la primavera perché tu continui a guardarmi Amici, questo è ciò che voglio. È quasi nulla, è quasi tutto.